delícia aqui, né? Ai, tem energia. Tem. Vambora. assim, eu coloquei tudo no saquinho de papel, não no saquinho de plástico. Os talheres são de coco, bambu. É, o restaurante. Olha já tem, solução pra olha Veja. o joelho, Alexandre. O, joelho é esse. O que você tem no joelho? Eu? Ele não tem nada, ele não tem cartilagem, ele não Ai, tem... Não, já operei três vezes ele. <laughs>